ارزم حضورتون خب بله اون موقع درس کردم که ما خیلی سنتی کار میکردیم آیا آبدی از اون اولی که اومدش خیلی ما رو راقب کردش که یه علمی کار کنیم و به روز باشیم همیشه با تحقیقاتی که از برندهای خارجی داشت و رقیبای خارجی ما که خب تو این صنعت از ما خیلی پیشگامتر بودن و جلوتر بودن تحقیقات اون رو تو هیئت مدیره می آوردش و بررسی میکرد و تشریح میکرد یکی از طرحهای مهمی که ایشون برای ما و من خاطره دارم ازش خیلی هم جالب بود بحث قیمت تمام شده محصولات ما بوده خب تو سنف مبلمان به خاطر تنوع مواد اولیه اینی که قیمت گذاری مواد کارمون در خب یه مقدار سخت بود ولی ایشون با راهکارهای خیلی جالبی حتی گیری چوب که به چه صورت باشه خیلی جالب بوده اون موقع ایشون یه راهکار جالبی در آوردش که برای ما خیلی ما اصلا توی این موزل داشتیم که میزان مصرف چوبمون رو چجوری مشخص کنیم ایشون با درست کردن یه سطل آب و اندازه و حجمی که هر چوب مصرفی رو میکردیم و اون اندازه که از آب میگرفتش و این سطح آب بالا میافتاد حجم مکعب مصرفی چوب ما رو به اون دادش و میزان اون پرتی چوب ما هم قشن برای ما مشخص شد یکی از کارهای مهم ایشون بله همین قیمت تموم شده محصولات ما بود که اوایل شروع کاری ایشون با در دست گرفتن چند تا پرسنل و سرپرستای قسمت حتی پرسنلی که خیلی علمی نبودن ولی ایشون اومد از اونا کارایی مثبت گرفتش و تونستش قیمت مواد اولیه ما رو بروز کنه و اینو ساماندهی بده و توی سیستم اینو جایگزین کنه و ما هر آنی که بخوایم قیمت محصول اون رو در بیاریم راحت میتونیم بروز باشیم توی صنعت مبلمان برنامه‌ریزی تولید بخش خیلی خیلی چون پیچیده چون بیشترش با دست و بیشتر یعنی خیلی ماشینی نیست برای همین برنامه‌ریزی خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه خیلی توش برنامه‌ریزی پیچیده است محمد توی قسمت برنامه‌ریزی خیلی توی مخصوصا توی قسمت برنامه‌ریزی واحد رنگکاری کارخونه روی کوبی کارخونه خیلی تاثیرگذار بوده برنامه چیدمانی که تو برنامه‌ریزی داشته خیلی کمک حال اون بوده میتونم تو این قسمت بگم خیلی تونسته کمک کنه و خیلی مفید بوده طرحهایی که توی برنامه‌ریزی و, همچنین کنترل مواد پیاده سازی کرده